ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਇਹ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਧਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਜਾਕ ਦਿਖਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਾਇਆ ਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਤਸੂ ਨਾਗ ਤੇ ਉਧਰ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ 295 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਵਜਾਈ ਯਾਰ ਫੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ